Gabe Cole. Mae Gabe Cole yn gwirfoddoli bob dydd yn y YMCA yn Abertawe. Mae wedi gweithio'n galed i oresgyn a'i heriau ei hun o ran rhyw, rhywioldeb a gwahaniaethu ac mae'n defnyddio'r profiadau hyn i helpu i gymell ac i ysbrydoli pobl ifanc eraill. Mae Geb wedi gweithio'n ddiben draw i berffeithio cyflwyniad am draws rhywioldeb a fyddai'n dderbyniol yn foesol ac yn addas ar gyfer blynyddoedd ysgol 7 i 8. Mae'n cynnal gweithdau LGBT ac ar droseddau cysineb yn ystod gwasanaethau ysgol a gwersi a bych mewn ysgolion yn Abertawe. Roedd y beirniaid yn teimlo bod geb wedi cael effaith fawr ar ei gymuned a'i fod yn codi ymwybyddiaeth o faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc ac sy'n cael eu camddeall yn aml. Ken Pritchard Mae Ken Pritchard wedi bod yn arweinydd gwirfoddol yng Nghlwb Bechgyn a Merched Ystrad Mynach am 30 o flynyddoedd. Ers 1987, mae Ken wedi'n neithio 5 noswaith yr wythnos i wirfoddoli ac i helpu i newid bywydau pobl ifanc yn ei gymuned. Mae wedi ymrwy helpu pobl eraill a darparu cyfleoedd newydd i bobl ifanc gyda lei oes. Mae pobl ifanc yn gweddfarogi'r berthynas sydd gan cen efo nhw. Mae yna bob amser i rando ac i'w cefnogi nhw ac i'w roi ar y llwybr iawn, fel eu bod yn tyfu i fod yn aelodau gweddfawr o'r gymuned. Bydd y beirniaid yn teimlo bod ymroddiad cen dros gyfnod mor hir wedi bod yn eithriadol.